Mi nombre es Anthony Justiniano, yo soy el esposo de, Rosita Ruiz. Este, eh, muchas personas eh, se han visto afectadas y han tenido que salir por muchas circunstancias. Una es, se han quedado sin empleo. Otra es, la, a pesar de que hay ayuda, que aunque llegan, ¿verdad? En el momento que llegan, pero a veces hay urgencia de ciertas ayudas para poder sobresalir la educación pues, está aguantada. Los niños no, pueden, ah, no han podido regresar a las escuelas por la situación del tránsito y, la facilidad que, pues no la tienen ahora como lo eran, eran en, eh, eh, meses atrás, antes de venir el huracán. Pero se está luchando, ¿verdad? Y, y si se pudiera este, brindarle una ayuda psicológica a las personas para que ellas puedan este, fortalecerse en todo esto, a pesar de que le servimos al Señor, pero tenemos unos sentimientos internos que a veces nos afectan como seres humanos, porque todos somos, todos somos seres humanos y necesitamos esa ayuda psicológica para poder este, ayudarnos y fortalecernos a enfrentarnos eh, y de qué forma enfrentarnos a, a todo esto, que eso es bien importante.